का अर्थ बताया था आज हम अहंकार आज हम बताएंगे दोस्त सबसे जाना उसका दयालु भाव दयालु प्यार क्या होता अगर हम इंसान के नाते दूसरों पर दया ममता भाव रखेंगे तब हम दयालु भाव कहलाएंगे तो ये हमारी ये दयालु भाव भावना है वो हम हृदय में रखें और प्रभु के का नाम लेकर दूसरों को दया करें इसलिए दयालुता एक प्रवृत्ति निष्कपट चल होती है निष्कपट होती है लेकिन दयालुता बदलते ही किसी में वस्तु की किसी में अपने मन की किसी में अहंकार की और किसी में दूसरों की प्रार्थना करने में दूसरों की भक्ति देखकर दयालु भाव हट जाता है दयालु भाव अंधे नहीं होते मगर अंधे होते हुए भी अंधे बने जाते हैं इसीलिए सदैव जागने का प्रयास करें जगाने का प्रयास करें एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है और कैसे पड़ती है इसीलिए दयालुता के कारण हमें एक दूसरे से परहेज से जुड़े रहते हैं वैसे ही दूसरे की प्रदयालुता सहजता हृदयता दिखाना प्रारंभ करते हैं जैसे ही हम हमारा संपूर्ण आचरण परिवर्तित होने लगता है इसी प्रकार से हम दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा कर सकते हैं मदर टेरेसा ने कहा था दया पूर्ण शब्द कहने में संचित सरल हो सकते हैं पंथम हम जब अपने मन में आवाज़ उठती है असीम है तो उससे दयालुता दोनों व्यक्ति में भी मानसिक और शारीरिकता स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है अगर ये दयालुता का भाव नहीं रखते हैं तो विवाह में हम अपने कार्य को भी पूरा कर कर दयालु के रूप में करना चाहिए न कि व्यक्ति को भलाई पर आ भलाई पर करना चाहिए रोके इसलिए अपने दयालु को बनने की क्षमता रखें दूसरों को प्रक्रिया में चार बातें आवश्यक है प्रथम पूरे ध्यान से दूसरे व्यक्ति को सुने और से समझने का प्रयास करें नंबर दो दयालुता दयालु में देखें कभी कभी किसी को कमी चिंता और गहन दिलचस्पी में प्रदर्शित करना उपयुक्त इसलिए तीसरा दयालुता का भाव अनुभव करें व्यक्ति के प्रति प्रेम या चिंता प्रकट न करें उसका दयालु रखें ख्याल रखें आचरण अपने द्वारा अपने सकारात्मक भावों को रखें सरल सह शब्दों में समझाने का प्रयास करें इसलिए एक दूसरे पर हम दूसरे पर दयालु रखें भाव रखें तभी हमारा ये जीवन सार्थक है ना बनता ये बेकार इंसानित रूप मिला है इंसानित के रूप में दया भाव का हम रूप रख सकते हैं यह आपको दयालु भाव का लोगों को सब पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें मेरे चैनल